petites xarxes per canviar grans organitzacions. La revolució que han comportat les tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC, està produint canvis en el conjunt de la societat. Avui, la informació, en el seu sentit més ampli, s'ha convertit en una commodity, ja no ens costa esforç accedir-hi. La manera de consumir la informació ha canviat significativament, adaptant-se als nous dispositius mòbils sorgits, smartphones i tablets. Aquests dispositius estan canviant la manera com utilitzem internet. Ara disposem de la informació quan la necessitem i allà on som. Tot aquest conjunt de fets i eines suposen el potenciament o apoderament de la persona, que veu com augmenta el conjunt de les seves capacitats i potencialitats. Dins aquest marc, la societat està articulant innovadores maneres de crear i relacionar-se. La persona apoderada pot participar, vol participar. L'apoderament de la persona no és un fet aïllat, esdevé com a causa i conseqüència de l'apoderament col·lectiu. L'evolució d'internet està comportant noves maneres de crear i difondre informació, noves maneres de treballar, noves maneres de finançament, noves formes d'aprendre, etc. Les xarxes socials s'han evidenciat com a nou punt d'interacció i estan canviant la manera de relacionar-nos entre les persones, entre clients i empreses, entre alumnes i mestres, entre ciutadania i govern. La persona està disposada a compartir i a treballar per allò que el motiva. Esdevé així una font de coneixement especialitzat que troba en la xarxa la possibilitat de participar i compartir aquests coneixements. Així, la societat en què vivim es va articulant en xarxes autònomes que amalgamen individus amb un mateix denominador comú, un tema, una activitat, un hobby o bé orientades a la resolució d'algun problema o a les necessitats de la comunitat. La xarxa esdevé un aglomerat de petites xarxes que es connecten i interactuen entre elles mitjançant nodes, persones comunes. Es tracta de gent que fan les coses que els agrada i, per tant, les fan amb estàndards molt alts. Treballen al seu plaer, s'ho seriosament, adquireixen competències, inverteixen temps i usen la tecnologia al seu abast, cada vegada més barata. Dins aquests equips, cada tasca la treballen els més indicats en funció de les seves habilitats, actituds i preferències. Els diferents individus col·laboren en els processos de treball invertint les hores del seu temps personal. Dins aquestes xarxes, la informació es comparteix fluidament i les grans decisions i riscos són consensuades pel conjunt de la xarxa. El caire pluridisciplinari dels seus components les converteix en potents comunitats d'aprenentatge. Els seus membres planifiquen, dissenyen estratègies i es coordinen entre ells per a la seva execució. Creen i integren continguts i coneixements, són creatius, innovadors i se senten fortament motivats. Les seves relacions es mantenen a partir de l'honestedat, la transparència i una actitud positiva i sempre constructiva, fet que retroalimenta la involucració personal dels membres i el seu grau de compromís. Les relacions interpersonals es creen a partir de les habilitats de les persones d'influir i inspirar a la resta dels membres de la xarxa. El potencial d'aquestes xarxes en cadascun dels seus àmbits és creixent i es van significant com a potents lobbies de pressió enfront de les tradicionals i rígides estructures existents en l'àmbit empresarial, de l'administració, del govern, etc que veuen en el dinamisme i motivació d'aquestes xarxes reflectides les mancances de la seva rígida estructura i immobilisme. En aquest procés és difícil que es produeixi un xoc de trens, la interacció entre aquestes xarxes i les organitzacions consolidades ha de significar per a aquestes la font d'idees i energia necessària per a la seva transformació i adaptació al nou escenari sociotecnològic, tot cercant plegats sinergies comunes i nous models d'organització mixtes.